之前有长一阵子是在写拍 n 然后现在主要在写拍然后我二零零九年是写 w e b 的，然后每个人应该都写过 PSP 的。 <laughs> 那现在在写 p p 对啊，他后来就是就跨领域，然后乱跳，就是工作嘛。然后最近又呃休闲时间去又又跑回来研究一下现在 w e b 发现变化很大。我不知道这边有多少人是本身做 wave 的 嗯，我觉得工作上或者私底下，对私下，那，那看有没有举手。假如，假如，然后这是以前的 Web 嘛，然后就是你有 Browser 有 a p 然后有其 Face，那就是现现在现在的现在 Browser 可能就是你 iOS 可能 n d 它有一些 Web technology 的使用，就是 HTML5 跟 JavaScript，那。 后端大家就会看大家语言的偏好啊，那每天到晚都在站那个 Framework 或者语言。那 Ruby on Rails 还怎么兼容？就是，原因是因为太不熟了，所以我不知道现在 Framework 是什么。对，那啊后面就看个个人喜好，有很多人喜欢用 MongoDB，然后有些人还是先就是喜欢用呃 i m d b d 像 MySQL 或者 PostgreSQL。那那可以知道就是说，以前我们在做一个 Web 的时候，你你其实需要。 三方面的人，第一个是 front end 的音乐，第二个是 back end 的语言，然后再来是 database 的那个 DBA。那你也可以两个通包，可是实际上你需要跨三个 domain 的语然后你学需要需要学会的语言也是非常的多样化，就是后端一个，然后 front e 要一个，然后呃 SQL procedure 也是种语言。所以你你等于做一个 web，你果一个人做三种语言，哦对。 呃，Frontend 还要再多学 HTML 那些，那是一笔 JavaScript，呃，JavaScript 的那个大家都会 JavaScript， <laughs> 但不是大家都写的很好。OK，然后现在现在就是因为你你 Mobile Mobile Web Device 它越来越流行，所以大家就想说，我有没有可能就是减少这样的每天 API，然后去去让你的一个你的 Data 可以。 很容易去去去服务，就是你不同的方面。比如说，你有一个有一个 b a n d b a n d server 可以去提供 data，然后嗯 native 的 mobile app 它可以去得到这个资料，然后 desktop app 也得到资料，然后 web app 也是可以得到这个资料。那他们就是 d e f i n e n 因为 data 是 JSON，然后你可能透过 RESTful 的 API 或者是 呃 r p c 或什么，我不晓得，就不一定，就是看看你要怎么做。然后，但是是就是呃，我其实并没有很很懂这方面的那个 concept。就是呃，我大概去年应该是今年，今年今年初开始做那个群的 project，它就是有一群对社会不满的。 工程师，然后下班要发泄怒气，然后就开始写程式去拆政府网站，然后把它做稍微好用一点的版本。那在这样的机会，就是因乐机会之下，我就开始写 Web，然后发现现在的整个网网就是 Web Application 世界变化太大了，已经跟我认知差太多。就是他们就一天就是开始在讨论 Single Page Application，然后那他就是呃。 后端其实主要的工作就是提供 RESTful 的 content，就是说那其实是一个 metadata 的 provider。那前端呢，大部分的运算跟那个 UI 的那个动画，或是怎么 r e n d e r 全部都放在前端，就用 JavaScript 做。那刚才那个 Tank 有讲到 QL，其实也是同样的概念，就是前端就是呃会包会越来越多运算跑到前端，而是由后端去决定你页面怎么呃呈现。就是由后端去决定页面怎么呈现，是我在零九年。 写 p 里面的时候，那个时代，那已经太太落后的那个概念。那所以，所以在这样的状况下，就会发现，哎，所有的那个呃各各家语言啊，它后面的 framework 都会有一个 RESTful 的 plugging，让你可以让你的那个呃 website，它除了原本的 web page 以外，它还有提供一个呃 RESTful API，呃。 得觉得这个 RESTful API，大家有操作过吗？就是说，就是说，呃，给你一个 URL，那它就会对应到一种呃 data type，就是一种 entry。那你的你的 HTTP request，get、post、put 跟 delete 都会对应到一种操作，就是新增资料，或者是删除资料，还有或者是更新资料，是这个，就是 c o u l d 那那透过这种模式就变成呃，你你可以利用呃原本 HTTP 的协定去去对你的去把你的你的 Web site 的 data 直接当成是个 database 在做操作，那它有好处也有坏处。那不过这是目前的流行，就是有这样的一个机制，然后再搭配你读回来的 result 是一个 machine readable 的 data，就是 JSON。那那在刚才那样的。 呃，架构下又有人就想说，那我们为这样这样，那我们为什么还需要还需要 JSON 呢？j s o n 把它干掉就好了，就 Backend Engineer 失业就好了。我们以后只要 hire 这边的人就好了。 <laughs> 所以呢，就开始，因为现在大家流行云端嘛，所以有那个 Software Service 的那个概念。所以他们就想说，我我写 iOS 的 Application 或者 Android Application 的人，他们他们想说，我想要专心做 Frontend 的东西，就是我想要专心做 App。 可是我的 data 是要存到某个地方，存到某个 s 位 r 所以这时候就有另外另外一些人就想说，那我就提供你这样的 service，就是说我提供你一个 RESTful 的那个 MongoDB，那你的资料就可以直接存在那个那个 database 里面。那呃，它透过一些简化那种呃繁琐手续手续的地方，使你不用自己去架，不用自己去写 backend 的 server。 那不知道现在有没有？这是我我前几天才把那个中中华民国政府机关的那个那个什么那个联络联络方式跟那个组织架构的一些 metadata 丢进去，那。 呃，这这个就是一个 RESTful 的那个 database，那每个人都可以上去去注册这个东西。所以你如果只写前端的人，就是说你要写一个 Android app，或者是写写 iOS app 的人。 所以，所以写前端的人，他就只要只要知道说，OK，我资料可以存在远端，然后我只要付那个费用，然后那个后端的那个怎么架，然后怎么做 scale 都不干我的事。我写前端就是写 app 游戏的，我就专心写 app 游戏的那个那个 UI 啊、render 跟 game 机制，怎么存 data 就不不干他的事情。所以，那那同样的还有另外一个就是 MongoDB。 这呃万国 B 万国 B B 的。它也是一样，就是说它，它帮你处理架 MongoDB 所有的资的东西，然后你需要做 secure security r u 就是说你要去设定说你哪些哪些 c o r l o c a t i o n 是可以写的，哪些 c o r l o c a t i o n 是读的，它会提供一个比较方便的呃 web dashboard 让去 d e 那他就是，所以也省下你的时间去研究哦，曼谷滴滴要怎么加，然后还有就是，呃，你有驾照就有可能被黑的的一个风险是，然后就是让前端人专心做事情。嗯，爱做。OK，所以，呃，所以。 简单摘要一下说，现在的做网站的人，每人做到最后，他就会说啊，我一定要提供 API，这样才可以跟别的网站没区别的，或者是说他，呃，那那越来越多的功能其实都被被 Frontend 可以 Implement，就是可以在前端做掉了，比如说像那个放放影片啊之类的，那就 HTML 越来越越越越强。那呃，你假设把 Data Base 当成是一个 Service 就好了，就是类似你去买它的服务。 而不是自己去架站，就类似你用 a m a r o 的 service，类似，所以你不用去架机器。那 JavaScript 跟 HTML 就 e v e r w e r e 就是现在再不学这个，之后可能就有失业的风险。那我是说，我是说，不是做 b u s 的人。 <laughs> 那那既然你有一个 RESTful 的那那个 RESTful 的 NoSQL 这 a s e 那为什么不要来一个？ 呃，RESTful API 的 IMDB，实际上已经有 Oracle 在三十年就有这样的机制，但是那时候那时候的整个 Web Application 并没有并没有需要这样的东西，所以不红，没有人知道它有什么。在 Oracle，嗯，就可能不是小资本家可以玩的 game。那 PostgreSQL 在九点二以后，你可以存 JSON 进去。所以刚才我有提到说。 呃，所有的 client 跟 server 它的沟通里面就是透过 JSON 去做，那 PostgreS 可以存 JSON，所以我们可以直接把 JSON 丢进去，所以呃，储存这件事情我们就不用再做 remapping 了，就是你 JSON 进去以后，你要去看说你的 JSON 里面的 data type 是什么，然后再再 mapping 到你 table 的那个那个 c u r r e n 的 type，它是多余的，所以九点以后我们会省掉这个功能。那现在假设有一个 JSON 是呃讲 admin c o u n t 然后它的 location 在台湾。 然后一的是二零一三，然后再 people，就是说在这是一个一个 dictionary 的一个结构。那如果我们要把它存到 database 呢，就是呃，你你先建立一个 table 是 t a e n e makeup，然后它它有个 event c o r column，然后再把那个 event j e s s o n 那你你你要映射进去的话，就是说你把你把整个 j a s o n 的那个刚才是一个 string。 然后你存进去以后，它那个 PostgreSQL 会帮你做那个 serialize。可是你你存进去是 serialize 以后，呃，你其实其实还是可以把它给，就是说，这等下会讲到你存进去以后的 JSON data，你要怎么用透过 SQL procedure 去去拉出来？那因为你你已经设定它是 JSON type 的话，那你的那个你不是 JSON 的那个 stream 就没有办法存。 然后 Postgre SQL 后来又有人就是想要让 JavaScript 可以当 SQL procedure。那 Postgre SQL 本身已经有 Python 的 Python language、Python binding，然后好像还有 Perl binding。所以你不用呃，就是说你你一般在 query data 或是写 data 的时候，你是用 SQL，可是可是你可以用另外一种更 powerful 的语言去做这件事情。 所以有人就开了一个 project 叫 PLV 八，他就把那个直接就是应该说他把 V 八 engine 直接放到 PostgreSQL。那，你你可以用 JavaScript 当你的 procedure 的时候，你就可以定在 database 定 JavaScript 的 function。呃，基本上我会前这把 PostgreSQL 当成是 database 界的 i m a g e 因为我后来发现它有很多神奇诡异的功能。 所以，所以这个这个怎么做呢？就是你先 create 一个 extension period 吧，就是这个是 per database。然后再来，你现在就是要定一个 function。你 create function 前面这个是 function name get json key，然后后面就是 function signature，就是 obj 这个这个这个 argument 它是 json type，然后它的 key 是 test type。然后再 define 说这个 function e t n s 的它的它的 type 是什么？就是个 json。 接下来就是你你放在它的 function body，你的 function body 就是真的就是直接跟写 JavaScript 一模一样。然后在最后你再说你这个 language 它是它是用到哪个哪个它是哪个 language，就是说，p o s 或是不是 e 可以让你写很多 p r o j e c t 让你支援很多 language。你高兴的话，你可以写 C 的 C 的 language 去做你的 function，然后你也可以用 Assembly 去写，你也可以用那个。 不是放就是就是就是。那下面这个是一个翻译，就是说我刚才存下去那个 JSON，它去 query 的时候，我我是呃会取得一个 event 的一个 entry，然后一个 entry 我要把它我我要去取得这个 entry 这个 JSON 它的 key，它的 location 的 key 的 value，就是呃对应的 value，所以就会拿到 Taiwan 这个字。 <laughs> 那这边可以跑一下那个那边。 现在可以看到一个，呃，这个 d e m i comp 里面它的一个 e v e n t a o l e 里面，它就直接存一个 JSON。然后因为我之前已经写了一个，我今之前已经 define 好了。 about you they come and convert it into a simple finite this, in this example, this is the problem to upstream the properties from and do this stable together. So, and the number just straight after OK，那现在还有两个，因为我刚才有有 post 的东西进去，那要你放一个新的方群，就是就是我这边写的这这呃，你要就是这个八。 就是如果等下自己大家有兴趣做玩的话，你就可以自己试试看去 define 这个，就是自己在 p r o g r a m m i g 去 define 自己的 function。那我们可以 define function 可以干嘛？比如说你你一个 user 去 insert 一个 data 时候，那你可以写一个 validation function，然后把资料可以丢到这个 function 里面去做 check，你就不用自己去写啊，能用 C 语去写或者什么的，或者是说你。 你你把 data 从 database query 出来以后，然后在 PHP 或 Ruby 里面再去做 validation。所以，如果你在 database 做 validation，那，AI b 那边就少了，就不用放做那些事情。OK，那因为你已经有 Node.js 在 PostgreSQL 了，那为什么不让呃，应该不是 Node.js，就是说你可以在 PostgreSQL 跑 JavaScript function 的， 那我们为什么不让那个 Node.js 的那些 module 全部都可以在 Database 里面使用呢？所以那个西 u 高就写了一个 p l v 8 s 那它就是呃，让你可以在 Database 里面 import 那些 Node Node.js 的 modules，还有你可以呃使用 Less。呃，现场有听过 Less 的请举手。没用过算吗？用过呃算啊算啊算。OK，那 Less 是一个。 j o s k i e 个人可能没讨论到，等下会再稍微提到这个事情。那因为 j o s k i e 它有有些呃相当优良的优点，就是呃很多 brush 都可以用然后会有很多很开心的 challenge 可以解，然后会有大家会有不同的 coding style 啊，然后之类的。那除了这以外，还有一些琐碎的。 的语法就是你打字要打很多啊，就是那你字打的越多，bug 就越多嘛，就相当不好。所以我们，那你用的那个 PL，所以我们在 Database 里面写 JavaScript 是一个不太 OK 的问题，因为呃现在应该还没有在 Database 里面用来 debug JavaScript 的 debug。 <laughs> 所以你想一下，你写 Browser 的时候，你遇到 JavaScript 的 b u issue，那再去想那个什么。 所以现在就是呃，就是说 P R B I S 就让你可以直接用 Let's p e a k 的一些语法去在去去写贝 a 贝斯里面的程序。那它可以避开呃不好的地方，然后增加一些可读性。那可让你少打贴纸，然后最重要的是，你可以用 back call。所以你在写呃有 call back，就是呃需要就是有 call back 的那些方群的时候。 它可以让你减少一些就是潮状和潮状的那个呃堆叠。那有兴趣的可以直接上那个 s c r i p t 上面，它有一个 i n t e r p t e t 其实 integrated 可以让你直接用。然后它有更比较比较简单、比较好用的那个物件导向的 syntax s u g a 因为 JavaScript 是 prototype based 的 language，那不是那么多人习惯用的方式去写写程式。那那 a 不是 s 会提供 class 的一些 keyword 让你直接做。除了这以外那 a v a s c r i p t 它本身的那个 方的它是想要就是习惯，它有带了很多 Haskell 的概念进去，所以你会觉得里面有一些呃 functional programming 的一些 concept 就非常的好。我我本身稍微就喜欢 functional programming 比物件导向再多一点。那那现在那刚才讲到 Pure V 8 x 现在就讲说它现在只有什么，比如说像这个 operators，就是这边就用到那个 LiveScript 的语法。 你从这个 `del me count` 这个 table 里面去读出一个 entry，然后你可以把它 pipe 到后面这个东西。后面这个东西代表说，你只要拿呃这个 entry 的 l o c a t i o n 的 value。那因为历史太长了，所以你就打 `at`，所以这也是 work。那这个波浪的符号，其实在 `left` e 是 boundary，呃，bound function。 那呃，现在现在不知道那什么东西没关系，就把它当成是呃这个 entry 的只只会丢到这个方子，所以最后它的概率是台湾。对，啊也，它不太顺了嘛，因为它有带带 context，那是带 context。如果是让它放血的话，那就没有。那博不是博了，那是 dash。好，然后那除了刚才的方式，你也可以用背控的方式。 就是这个这个大家再参参考一下，这个我没有用过这种写法，但就是直。那除了这以外，你也可以直接直接用波浪符号的时候，因为后面是呃 l i v e s c r i p t 的那个 expression，所以你可以直接去执行说 OK，我要 new 一个 deck 的 object，那就会产生一个没有没有名字的 color，然后它后面就会有呃你。 i 为 p t 以后的那个，那只是刚才那样子做，只是一些，新特性可能就让你做做个人稍微好做一点，那没有到不抛了。那真正抛了的地方是在于，你可以把外部的 Swift 点 L S 直接 import 到 database 里面去跑。所以，所以这就带来一个很有趣的地方，就是说你可可以把 business logic 写在外部，然后。 然后再去把那个 d a 再把它喂到 database 里面去弄。那我们习惯用呃 l a s t i c e a 那你也可以用 d r u 那下面这边有一个范例，就是你你不是写成一个 file 的方式去 import 去，那你你是呃直接利用 PLV8，就这这个东西会直接在 database 里面的 context 里面去弄。o a PLV8 指的是 PLV8 这个 p r o 呃，这个这个 engine 它支援的那个。 一个 global object，那这 global object 它里面后面会有一个 execute 的的的 function，这边我们就让你带它的入口的那个入口。那那这边就是后面就执行执行 select entry from 方的那个，后面就是一些 j a s t j a s t 的那个你算出来的一个 result，呃，不是 j a s o n 就是一个 result。 的物件，然后他就有自己它的一些一些 message。那这边可以直接在那边有。可以帮同事问一下问题。哎，如果我是 c o a s t s c r i p t 主的话，我可以 c o a s t s c r i p t c o a s t s c r i p t 也可以在在里面有。哎，那 c o a s t s c r i p t 呃我不知道，因为我我直我是直接从 l u n c s t r i p t 去写。那 Node 呃应该里面应该有支援一些 copy script 的地方，我让我不是很确定这件事情，但是要转过去其实可因为那两个非常然后我们先用这个第一个第一个 PLV 吧，u 一 e 那这个是一个这是一个 JavaScript 的 expression。 然后我现在就是直接用 PLV8X 去把这个 script 放在那个呃，这边有一个 define 就是 PLV8 COM，呃，它就是说你 PLV8X 要连到哪个那个 d a t a base 里面，那这个就会把那个 entry 直接拉出来，那拉出来是 JSON 的。 那这个刚刚有提到可以直接利用一个 d a t a b a 所以这出来以后就也也是一样。所以你就直接让，但嗯就是可以直接在 database，让你的 business logic 的的 code 跟你的你的那个 database 的 query 的 language procedure 直接都扮演在一起。那除了这以外，你可以去 import。 No JS 的 module，像这个话就是你装一个 QS 的 module，然后用 PLB8X 去把它呃装到那个 database 里面，所以你这样就可以在在这一块，你就可以用这个这个 module 它提供的功能，但这是稍微稍微啰嗦一点，所以你要 require QS，然后用 p a s s 去 p a s s 里面的 string，然后再用 s 去指定说它是一个。 一个一个一个 restart 的积分，然后就会就会出现了这个。那这个动作其实很麻烦，所以其实你还可以定义一个 lambda 方程去把前面这个一这个 require 这个动作给给省略掉。这边我都没有提到，大家有兴趣可以上 P O V R 可以自己看看正 cos。呃，这这边其实呃应该就是这里了。呃，那你就可以定义一个方程式，就是这里，你可以定义一个 P O V 八的方程。呃。 这个 p a s s 点 qs 就是一个方 m e 然后后面呢是它的它吃的第一个 argument，后它的 type 是 text，那后面就等于它的 body，body qs 是那个 module name，冒号之后是那个这个 module 它的方 n 呃，请问到这边有没有人有问题？OK，因为还没有到 page rest，所以我们接下来会。 会再再再加速，对，那所以所以你这样 pass 过以后，呃，所以我们现在解决了，就是在 d a t a b a s e 可以用 JavaScript，然后可以用 Node.js 的 module。所以 summary 一下，所以 V8 是 JavaScript 引擎，然后 p u r e V8 是呃，你可以用 store procedure 在，就是用 JavaScript 当 s o r 动呃当 procedure，当那个 store 的 procedure。那 p u r e V8 V8s 就是上面那个 library 的 the page manager。 所以，所以在这样状况下，我们可以让我们的 code 可以在 browser 使用，可以在 server 使用，可以在 database 使用。OK，所以我们下一节可以讨讨论真正的核心主角是 PG r s 所以 PG r s 是什么？它是一个 JSON 的 document store，就像 Mongo DB 一样，它存的是 JSON。然后呢，它是跑在 PostgreSQL 里面，然后它可以让你可以。 跟现在的那个 original data 就是可以一起一起运运作。那除了这以外，它可以也可以去把 no data markers 拿进去。那还有一个更重要一点是，m a o l a b 的 RESTful API 全部是，就应该说基本上相容。如果不是相容的话，就是 bug，情侣或 bug。对，然后会有服务组去修，不是我就是修我老板。对，那换言之就是拉直接加 P O，拉加 P O，拉八。 那现在的 implementation 还有一层薄薄的 HTTP server，这个 server 到时候会希望拿掉，因为 PostgreSQL 它后来的 p a t y h 可以让你的 database 直接有 REST，会直接有 HTTP 的那个的 request handle 所以我们接下来可以直接直接跑那个 HTTP。 那现现在整个整个 Web server 都跑起来了。那我刚才有有有说过，我们有把 JSON 这个 entry 丢到那个这个 paper 里面。那所以是现在现在就直接连到那个我们刚才跑起来的 i t t p REST server。那所有的。 后面的 table 它会 mapping 到一个一个一个 endpoint，所以我里刚才里面那个 database 里面有两个 table，一个是 d e t a count，一个是 d e t a min count。那所以我现在要看 d e t a min count 有什么东西，我就直接去呃去取这个 d e t a min count 的 endpoint，然后这边就会跟你讲，就是它就 take JSON，后面就会带一些 m e t a i a t o 就是像它有几个几个 entry 啊，然后呃它的 offset 在哪里。 然后它最大的取得 query 的 limit 是多少？那后面这些就是呃，实际上你的你 color 里面的内容，但是它会帮你直接转成 JSON。所以你前端去去 query 去去去你的 database 拉资料的时候，你完全可以透过 h t t p 去拉。但是这边没有讲到怎么做 SQL，等下会提到。 OK，那我们刚才透过的是用那个 browser 的方式去拉资料。那如果要从那个就是一般一般 i o s 或者是一般的呃一般的 desktop app，他们其实是直接直接给那个 HTTP 的一块子过去。那现在你用客，你可以用客去做测试。客的话，它 by d 是用 get，所以 get 就是直接做呃，其实就是直接去取所有的。 所以直接取到这个值。那你现在可以用你 get 的资料以后，接下来就会想说，那我要怎么 r i g r t 的方式就稍微有点有点需要加一些东西。你需要指定你的 header 是你的，就是你 post 的的 data 是 JSON f o r m a t 然后你可以用 binary 的方式去带那个 JSON file。然后之后后面就是一样。 在那个特一样的那个 endpoint 去去存，所以呃，在，所以其实其实上必须要做的事情就是说，呃，HTTP request 它的名它的意义是说，你 get 是取得一个 entry 或者是取得一个 entries，然后呃。 应该是 post 还是 put？我有点忘记，应该是，反正这两个我常常搞错，就是有一个是用来加新增资料，然后有一个是用来更新资料。嗯，反正反正就是，OK。然后呃，delete 是用来删掉一个去更新。那 a j a 帮你做一个 l o c k i n g result，所以 get 和 map 到 database 之类的。 然后这边写对，这是对，这个是对的。我常常跟他搞 s 然后 post 会变成一个 insert，然后 put 变 u p a t d e l e t e 变，这是绝对的。可是这边有一个小小的不一样是，post 它其实做的是 insert 一个 post。然后 p g 的时候会帮你做，就是说，假设你在存的那个 endpoint 本身没有建任何 t a b l e 的时候，它会依据你 post，呃，你 post 过去的那个 JSON。 去做 table 的东所以他会去看你的 JSON 的那个 struct u r e 长什么样子，帮你去建相对应的 table column 跟 t a b e 所以就会变得很方便。就是说，你要做测试的时候，你可以乱开 table，然后乱开你的 struct，u r e 而不是写写 C 口这样。那讲到这边都没有讲到怎么做那个权限管想要休息。 就是大家，大家会想说，你你这样子就直接把你说 table 你出去，然后那我如果有些 private data 不要让他看到，像账号密码啊，那怎么办呢？那 PostgreSQL 里面有一个东西叫 schema，schema 你可以把它想成是，呃，我其实没有那么懂 PostgreSQL，但是 schema 在 b g m e s 的使用是说，它有个 default schema 叫 public。 所以挂在 public 下的 table 就会直接直接被 h s t 给转成一个 HTTP 的 endpoint。那你可以去设计设设计别的呃别的 schema。那那去用啊不不一样的啊 schema 的时候，它就会把它就不会全部都显示它 database 里面的 table。那 你就变成你需要自己去 define 一个 possible SQL 的 view。一个 view 呢，它理论上是 read only。那那就变成说，呃，table 变成是你的 priv a t e 呃 private 的 attribute。如果用 class 来讲的话，table 变成你的 private 的 attributes，然后 table name 变成 class name，然后你的你的 view 变成你的 public method 或者 public attributes。 所以，所以，呃，可是我，可是讲到这边，只有 define 那个 m e t g e r name，还没有讲到说，如果，呃，你，你对一个，因为 view 是 read only，那，你如果要去重新跟新说，我假设你有了一个，一个 table，它名字叫 d e m income，然后现在我不要让全部所有资料就是全部都显示，我只要取部分的资料，然后 define 一个 view 叫做，一样也叫 d e m income，可是挂在另外一个。 另外一个视一马上，那这时候你就变成你这些 endpoint 全部都是都是 read only，因为你没有 define 其他的 handler。那其他 handler 是怎么做呢？就是你可以用 PostgreSQL 的 r u l e system 去 define 你的你的操作。呃，请问有人有用过 PostgreSQL 里面的 r u l e system 吗？他他的意思就是说，一个 view 是 read 是 read only，所以你在 define 的时候，它是帮你。 做好 select，假设一个一个 table 里面有三个 c o l o r 你可以用可以说你当别人去 select 这个 table 的时候，它只显示两个 c o l o r 或或者 c o l o r 就是 d e f i n e 那个那个 database operation 的一个 handle。那你用如的方式，你就可以说当谁呃当一个 user 对这个 view 去做 insert 的时候，或是做。 做 update 的时候，你要采取另外一个行为。这边有个范例，这个范例是你建立一个 u l e r s 叫做 tax app，然后呢，它的意思是说，当一个 user 他要在一个关心是一个 schema，在一个关心的 schema 下里面的一个呃一个 view tag 是是一个 view，这个关心下面这个 tag 是一个 view。 他去做音色的时候呢，他他不要做音色不是真的去音色的，他必须要先去 check 这个这个使用者有没有这个权限，然后取得他的 o s d 这个这边我不会去讲到那个呃 p g r a s e 怎么做 OSR gauge 跟 OSR H。这个因为这个还没有还没有完全做，好，就是还有一些一些还没有 final s i g 上。那下面才是重点，就是说。 上面那个音色的会变成，你本来是要音色到关心点配置，然后我就说，哎，不行，你不能音色到那边，你要音色到 public 点配置，这个才是真正的 table，所以它是是 r g h t only，这个它是 r g h t only，然后呢，它只去存一个存 name 跟那个 o f f s ID，啊，就是那那那就是 n e w name，因为你你音你的 r u l e s 它会处理两个 v a b u e 很特就特别的，news news news 就是。 User run 那 insert 的时候给你的，可是你如果是做 update 的话，你会有两个，一个是新的值跟旧，OK，所以这是 l o o e l o s 的作用。所以呃，当你当你做到这个程度的时候，你就可以把 middleware 删掉，因为你可以直接是 l o g i c 可以在里面做。呃，这边讲的是很理想，因为你还有别的事情要做，就是。 你有一些跟第三方做做呃同步的动作，你需要第你需要一个 worker 去做这件事情。那我不知道是很不幸还是很幸运，就是 Postgre SQL 有个类似 worker 的 p r o d u c 叫 Sky t o o l 所以你可以你可以弄一个 worker 去做拉资架这个动作。那这样的机制就很适合那个。 Media Data 的的架构，就是如果你的 Backend 只想要提供提供那个提供提供 Media Data，那这边有有一些这边可能做一个应用。 定一个新的、新的那个、新的新嘛。 这样子我就定完了一个新的 schema 叫关心，然后呃，我再重启了 pgrest 的重重启那个 pgrest，但是我把 schema 挂在关心这上面。那你这边看到，理论上呃，correlations 会告诉你说，你这个 pgrest 它起来以后，它有哪些 correlations 是可以可以拉的。 那我现在换了一个新以后就没有了。那你可以看，呃，这里，这里就会跟你讲说试一试，就是拿放。那 PGS 呢？它它一些 HTTP request 呢，它会用 HTTP 的 error code 去告诉你这边的 point 的的的动作是 OK 还是不 OK。然后这边定完了以后，那我们接下来就是想说，OK，我那我这个 minute 我还是要给他，所以我要我要定一个 view 出来。 现在现在这个这个 SQL string 就是说，我给他定一个 view 叫做关心 d y m i c 然后后面 e l s 就是说，你这个 view 它当呃当 user 去去碰到它，就是去去做 select 的时候，它要它要替代后做到什么？就换到什么？ 就产生一个 view，然后我去 select 它，它会跟你讲一个一个日期嘛。然后我们现在再看，如果在 Web Server 上，它会看这个，它就不好。 <laughs> 看一下啊，啊，又还没有开哦。 因为我我做的这个动作不是合法的，就是说你你 c r e t e 这个 view 的时候，它应该也是一个类似 JSON 的一个 array 回来，但是我现在直接出一个 string 给它，所以它就爆嗯，所以哎，我想看啊，我知道为什么，因为我刚才打的那个 database 的 SQL，如果那个 connection 断了以后，它就会 fail state，所以。 这个模式下，那个就不了，传挑。 我刚才讲错了，就是那个吸管还是可以执行起来。然后现在因为我替换一个，就是说这个 view 它对应的功能还是一样，就直接 select 原本的 d e v a m i n e c u m p 的那个被那个值嘛，所以所以这这样子还是正常。的。但是呃，但是你可以对这个 view 去做做跟改，所以说你。 你可以看说你你这边想要做什么样的方式去重新 reformat 你的 result，所以这是就是看看看你要怎么去做。那如果是写好了以后，其实你可以呃不，你的 view 定定义好了以后，接下来就会可以去定你的定你的 rules。 这就是 d e b i n c o m e Editor，然后安装一次。 OK，他这边跳的错误是因为这个内容它不是一个 JSON，所以他就 checking 过。对，那呃回回过头来就是说，呃借由借由这样的机制就可以。 就可以让你，如果如果你只想要一个快速的那个 RESTful 的 database 的话，你用这个方式很快就可以弄出一个。那缺点是什么？缺点就是说，你呃，它现在没有什么文件，请请看程式。哦。缺点就是这样。那那所以所以那个 w e b s i t e 在这里，这个基本上告诉你一件事情，就是说现在还在还在 Alpha 版，那个请小心使用。然后 s o u r c e f o r e 在西雅高地在这里。 然后呃，联络方式在 R C 上有一个 p e a t r e s t 的 Channel，哦，呃，不然没有问题。有 Lock 的机制嘛？假设我要舍内 t 一笔资料下来的，然后跟运算完之后，很多人然后对，不需要在这这一段时间，我不需要人家改我 Lock 机制。嗯，那就是 Database 啊，Database 的 Lock 机制就 Lock 机制。可是我现在透过 i e k t g r e s k 没有帮你做这件事情，它是呃，这样 好像有一个机制，它那个 p e d a t a b i e 好像会用到 database 里面它的 lock 机制去避开那个呃 race condition。那呃，你如果这样用的话，你可以看 PostgreSQL 有什么 lock。因为比如说像那个呃，insert data 进 database 的时候，你可以在写那个 SQL 说，我这个 current 要找什么样的时候，你就可以加 OK 它的全它的 validation function 然后它的 type 是哪个？所以其实有很大的时候是你们去看 PostgresQL 提供什么样的方式，然后看可以去去做事情。那 p g r a t 只是帮你去，它是一个算是一个服务口，帮你做 r e m remain。那那是目前的状态。那那之后还有一些呃，例例如是用 JSONLD，JSONLD 就是说你 Linked Data 它这个其实还蛮有趣的。 所以说现在现在 define 那个入那个呃入耳式跟那个 view 那个那个你都要写息口嘛，非常的不直觉啊。所以就在想说，我们是不是有一个有一个更好用的那个呃 format 去替换？那 Jason 的问题是说，你旅客的 Jason 是没有带 context 的，所以你你用这个 Jason 的人，他必须要去看出这个美兰味道到底什么意思。这个这个是。 他自己要知道，他可能要查 API 接口。那这阵有 n 就是说，那我们是不是可以用一些特别的 key word 去告诉你说，这个这个 JSON 它哪一个栏位它要用到哪个 k e 嘛？就也就就是说，呃，不算是 k e 嘛，就是呃，这个 type 的 definition 是什么？比如说这是一个人名，那这个人名它其实有一些 attributes，那他可以用哪一个？就类似似 s o n l S N L，他会跟你讲说他他的 X L 是哪一套。那同样的概念，把它搬到再面，就是绝对再生流。那这是 W 三 C S 再的，然后已经快翻了。然后这个在 YouTube 上有一个有一个介绍。这就是讲，这就是跟你讲说什么是 JSON，那大家可以自己。 还是要自己对，那那那理想公司可能会用类似这样的这样的东西去去做那个如果是跟 v i e 的 d i f f e r e n o n 或者是说你你 Postman、c i l 吐出来就是都是就是 J 就是 JSON 那前端的 tool 就不需要，就是开发者不需要再去查什么了。 它什么 API，或者是你 A API 的那个栏位换了以后，你就要再更新一次之类。那还有没有？他不常来，是吧？哈 <laughs> 哈好，谢谢。